bugungi kunda dunyoga xavf solayotgan koronavirus pandemiyasini yurtimizga kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan bekobod tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda jumladan tadbir boshidan yurtimizda joriy qilingan karantin qoidalarini buzish holati ikki ming yigirmanchi yil yettinchi aprel holatiga ikki yuz yetmish to'qqiztani tashkil qilib shundan karantin qoidalarini buzib jamoat joylarida niqobsiz yurish holati ikki yuz qirq oltidan ichki ishlar xodimlarini qonuniy talablariga bo'ysunmaslik holati esa o'ttiz uchtani tashkil qildi shu jumladan ikki nafar fuqarolar e, ichki ishlar xodimlariga bo'ysunmaganligi uchun e, ma'muriy qamoqqa olindi shuningdek sakkiz yuz qirq olti nafar shaxslar rasmiy ravishda ogohlantirildi ushbu holatlarni qayta takrorlanmasligi maqsadida biz siz uchun o'z xizmat vazifamizni xizmat joylarida o'tamoqdamiz siz biz va yaqinlaringiz uchun uyda qolishingizni so'raymiz